good morning, anche se direi più eh, buon pomeriggio, visto che qui sono in Italia, sono le 3.20 del pomeriggio, mister, master, maestro o semplicemente David Lynch, it's uh, November 20, 2021 and it's uh, Saturday, I renewable 68. Fahrenheit around 20 Celsius e questo significa che è sempre quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite come in questi giorni, in questo periodo, eh, sì, siamo proprio diciamo nella media e oggi innanzitutto eh, la ringrazio, quasi sicuramente dirà la frase cult, una delle sue frasi cult su Weekend Projects quindi la ringrazio e ricambio anche la fortuna per lei. E poi stavo pensando a un suo weather report del 28 ottobre scorso perché eh, cito una canzone ed io, diciamo, questa notte, ma potrei anche cambiare l'orario, però il video già l'ho caricato, la programmazione è per stanotte, ma la potrei anche cambiare, comunque caricherò un pezzo che ha citato lei in quel weather report, non lo dico, ma se qualcuno va, va, a rivedere il video ovviamente può capire di che pezzo si tratta. In ogni caso una mia, una mia cover strumentale, non cantata, eh, in due versioni. E quindi per chi è interessato poi eh, inserisco il link del video, così poi eh, se non ha niente da, di meglio da fare, diciamo così, va sul mio canale, eh, si segna l'orario, comunque si segna appunto il link, il canale, se vuole si iscrive e va a vedere il video. Una grandissima canzone um, anyway as you just see from the window Today we have, finalmente, whose beautiful blue skies and golden sunshine eh, ormai dico che li abbiamo avuti perché ormai già sono le 3 inoltrate quindi spero comunque fino alla quando non fa sera diciamo si mantenga così ma penso proprio di sì so, quindi possiamo dire che finalmente dopo novembre nero tutto il mese quasi nero fino ad adesso finalmente abbiamo veramente un po' di those beautiful blue skies and golden sunshine quindi siamo contenti così, eh, per cui oggi è inutile che dico le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, eh, and batta solo che we will see, eh, è inutile che lo dico, but said this, so from the mythical window, the Dakar de beautiful, beautiful today, che luce, And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625. Have a great day him, all the people, who follow the channel and the reports, always the, uh, i fan più accaniti, Patrick, Youssef, sempre Douglas, come dico sempre, lo sto ripetendo sempre in questi giorni, anche se pochi, anche se pochi, molto importanti per me. In questo momento un saluto anche agli haters, also you are always important for me, e anche all'uomo che faceva il report al Vermont, eh, un saluto a lui e alla sua famiglia, spero ritorni a farlo anche lui, il più presto possibile. So again, have a great day him, all these people, and everyone too.